Коммунист-марксист. Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Андрей Кан, я член марксистской тенденции, один из организаторов, организаторов независимого профсоюза Себе назовут. Вот что я хочу сейчас сказать. Товарищи, мы, ну, мне кажется, что мы стали забывать, что такое митинг. Митинг – это не только форма протеста, это в первую очередь форма организации. Я вот сейчас вижу, вот человек с Ниссана пришел, не член профсоюза, Саша Ипполитов. Саша, вот ты слышал нас, ты готов сейчас вступить в профсоюз? Скажи, готов? Ответь, вот крикни, готов, нет? Готов, я не слышу. Он думает, он не готов. Ну, значит, мы с вами плохие организаторы и агитаторы. Ну, что поделать, других взять неоткуда. Вы знаете, что я хочу сейчас вам сказать? Нас тут сколько? Ну, несколько сотен. А должно быть ведь несколько сотен тысяч, если мы хотим хоть что-то изменить. В общем, я хочу сказать такую вещь. Мы сейчас стоим на Марсовом поле. Это памятник геро героизму рабочего класса, рабочего класса России. Мы, вот скоро будет 7 ноября, буквально через месяц, я считаю, что мы в память о простых этих рабочих парнях, которые сейчас лежат под нами, должны организовывать 7 ноябрьские митинги не на обычных наших местах, не на Марсовом поле, не у Авроры, а на проспекте Просвещения, где живут рабочие, где массы рабочих будут в этот момент идти со смены домой. Мы должны завоевать окраины, а потом уже мы придем в центр. Спасибо. Начнем с окраин.